asubuhi ndio naulizwa hilo swala kwamba wametoka kutuanzia juzi, kaambia sasa mna habari gani? Tunaona tu mburuzo, nabidi tafute bodaboda hapa na wadogo zangu na wanangu na majirani, mkuu mtatu kuongozana naye kwenda pale, kukuta ule mburuzo na damu nyingi ndani, tukakataza. Baadaye tena kule mtoni tukaa tunatafuta, mara saa zingine alikuwa tija nahangaika kumfukia, akashindwa tena, kamburuza kamrudisha pale kwake, kuna kama lijumba hivi banda banda, hiyo kamfunika kamkalisha na kufunika maturubai ma, maturubai ya, ya, ya ya Kwa hiyo akiwa nguo tulikuwa tunaziona nguo kila nguo hapo, kienda mpaka mtoni nguo zote alikuwa ka, kamkatakatia, zingine jikachoma, hatuelewi. Kwa hiyo yani tu wale ni, ilikuwa ni ugomvi kila siku kupigana na watu wameshawachoka, ndio maana hata kama alikuwa anapiga lwangi watu wakutoka kutokana na yule mwanaume anaga kuamriwa wala kufanya nini. Kwa hiyo yeye ni kupiga, anapiga tu, anachoka, ampeleke cha hospitali, linakaa humo ndani, litapona tu, litatoka. Lakini ikienda mzazi, nikieleza mwanangu ananiambia nilikosea tu mama. Kwa hiyo pale sisi tulikuwa hatuelewi ambacho kinaendelea zaidi na zaidi, yaani majirani ndio wanasema, yeye hasema. Kenda kumuuliza sijapiga, lakini namuona marama kabisa, anasema hmm. hununonje notoa zaidi, yaani akiongea atapigwa zaidi.